We have lost butter. ما شاء الله. ما ان شاء الله بس. والله شكلها اخر الليل فارس بتحول. الله يخلف عليك واحد اسمه ماهر مت آه ربي آه انا تعبان يا اس تعبان يولي ليبوني شو اسمه؟ تذكر في Battlefield 4 بوني لا باتل فيلد 4 غير والله غير ID ه لا لا بونيشر والله من جد من جد تخبره Battlefield 4 ما ادري بس انه غير ID ه من clan عسكر صح؟ اسمع احمد ما, ما ادري والله بس اني اخبره بونيشر اي بس غير ID ه ولا؟ ما اعلم والله ما لا تقول عراقي لا لا السعودي لا السعودي آه، كانوا عسكر واذكر انه غير ID ه ما ادري قاعد يلعب معي Rocket League الان وش وش وش ID ه؟ لي Punisher. لا بس اللي اخبره بونيشر زي كذا اللي اخبره فيلد 4 هذا كان يمسكني يلطمني بالجد شو عندك؟ طيب يا طيب. احمد قوم يا احمد لا حبيبي قوم الله يعافيك قوم ما فيك شيء ما معي في استقبال ما ضرني احسن تعال فوت بال squad معي اذا بدك فارس معنا ولا ضدنا؟ ايه جاي جاي هناك بس squad لحالك؟ yep. تجي معنا يا فارس؟ انا عندي واحد قاعد آه، اسود بطردكم ناس تعالوا معي باقي واحد بعدها تعال انا طردتهم تدري ليش؟ في واحد عربي ماسك في راسي I can fix your wounds. First aid for you. ولفله 44 Take down first aid. احنا وين نزلنا؟ وين هالمكان هذا؟ doors go in it. Jesus, I'm not looking at you. to patch your wounds. First aid for. Do you want me to patch you up? We are losing objective There's some first aid. Let me patch your wounds. There's الله يوفقك في العالم الزفت هذا عالم الاي e. هز ام الشاشه هز ام الشاشه طاع طاع طاع طاع طاع بعالم الاي e. ما جاب احد والله ما جاب احد بالعالم شباب يا شباب حركتك قلت لك جلاش عندك احمد وراك راسك آه، في الحياه يا كثيرين يا ولد ليش ليش اخذ ال ما ادري اه ما انا غيرت ال... غيرت لك كامل We have taken objective Edward. We have lost objective apples. راسك حلو راح من تبعك طيب نروح على عالم تاني I can see a tank. سي ولا البي؟ سي سي سي كل العالم راح السي ما في في البي حبكم السلاح ذا انهليتر نرفع النور استغفر العظيم لا نقدر We have جا جا جا first aid. wow. You see, We have taken objective apples. الله ديم اوه اجيبه اوه اوف اوف كفو كفو حيوان عطته في ظهره يضربه والله عطته في ظهره بيعطيه ضربه ما يعطيه طعنه خرب بيته We have lost objective dark. <laughs> اللي ضدي تيجي تسوي؟ ده ياخذ الكت حقي بيعطي مدك للفيلم ثرور. <laughs> اخذت ارجع سلاحك خلاص ما ابغى. <laughs> واحد ناس في ناس يسار انا جوعان يا جماعه والله اني مثلك باذن الله جوعان قتل اني لاخذ لي فتله <laughs> شفيك انا خرجت من الكلمة ها؟ انا خرجت من الكلمة قاعد العب مالي بحولك وجايع وجايع انا كانك جايع صادق كراسي بينك اي والله We have taken objective Charlie. You're <laughs> injured, I can help. لقيته بالزاوية اعطيته مدري. ولا انا. nice. GG. بس سكواد ولا كيف؟ ما اعرف لو انا بنص الجيم نيفل نيفل نايت اوف 31 نيفل نايت تكفون يا جحلط نيفل نايت ايش هذا؟ ويه 75 بقي 170 فجأة كذا Dat had ik zenuwen. Mm-hmm. <clears throat>